It gladdens me to know that Odin prepared for that future. The hero that comes into Valhalla is not limited to Fuck them all in the place, everybody getting rainy. Once been a couple lady, can't nobody tame me, blame me. For keeping a running yard raining. Ladies used to hate me, now they come out they panties. Girls on the job check, pocket full of shock check. Got a fat notch check, something don't squat, yeah. Down, down, down, down for the block, yeah. Every shot to the top, but you know. Marked a location. <laughs> ماشي واحد Anyway, love, I saw the guy. السوق عليا <laughs> انت عرفت قام قليتشي please. دابا دابا دابا وي كنت كنتفرج في الفيديوهات كنت كندخل لعب كنت كنلعب يلا أبغاك تجيني نلعب Easy. 翻译。 на вскоре. Крыску. <laughs> انا ما نشومش اصلا надеюсь, миниматора. Не знаю. Бака. Marked a location. No. How can i need? Vamos sentar. ጊዜ አማክዳር Robaka. Nee, en ik ga naar Algo. عنده ندوقه وامقى اذا بغيتيهم اوكي عندي اذا عندك ما يكون عندي فوائد はあ落ちたドロップ ثانية لا كانوا متقدمين هنا يا ما عرفش دابا تحرك وقرا مشى السوق Easy. Ah. <laughs> easy. قلت واش هو ولكن في البداية من راه قلت لا راه محال